Eseményünk lényege, hogy hajléktalan embereken segítsünk, kifejezve ezzel szolidaritásunkat. Terveink szerint szendvicssel, forró teával szeretnénk kedveskedni nekik ezen a napon. Minden falat számít. Másik célkitűzésünk, hogy kifejezzük tiltakozásunkat a társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben, arról az abszolút tényről nem is beszélve, hogy a törvény nem engedi a hajléktalan emberek számára a közterületen való tartózkodást. A helyi önkormányzat a főváros tekintetében a fővárosi önkormányzat Rendeletében kijelölheti a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelmének érdekében a közterület meghatározott azon részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás közterületi tartózkodás szabálysértésének minősült. Büntetésként közrendű munka, szabható ki, ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, pénzbírság szabható ki. El tudják képzelni, milyen érzés elveszíteni azt a helyet, ami eddig az otthont jelentette? Ez mindennapi szenvedést, frusztráltságot, éhezést, nyomort és magányt jelent neki. Szörnyű igazság jelenleg, hogy bárki hajléktalanná válhat közülünk, hajléktalanná, akit gyakran megvetnek, pusztán szociális helyzete miatt, és azért, mert az aluljáróban ülve próbál napról napra életben maradni. És most egy olyan törvény, amivel feleslegesen nehezítik meg a hajléktalanok életét aki közterületen vagy nyilvános helyen oly módon koldul, hogy előket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket pénzátadás céljával leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve lakásról lakásra járva kéreget, a szabálysértést követel. Hajléktalanság! Rendszerhiba! Egyesek szerint szükségszerű a nyomor, a társadalmi szakadék gazdag és szegény között, az egymás feletti uralkodás, kirekesztés, rendszerhiba, közöny, rendszerhiba. Kérésünk nem az, hogy szponzoráljanak minket, nem akarjuk azt elérni, hogy ránk bízzák azt, hogy megpróbáljuk segíteni a fedél nélkülieken. Kérésünk, hogy álljanak mellénk, mutassák meg velünk, hogy ez a társadalom képes összefogni és segíteni ott, ahol arra valóban szükség van. Támogassuk együtt a hajléktalan és kitaszított embereket. Étellel, teával, adományjal. Merjünk együtt érezni, merjünk segíteni, merjünk újítani.